Hi, heart. Hi, baby. Wag. Hello. Nagasan Hi. Where you going? <laughs> you going to Papa house? <laughs> Where's Papa's house? Where? Hmm. Hmm. Nakita niyo ka upo to dito sa tangi. Tabako. Grass. Pati ba naman grass? A <laughs> ah, grass ni Uncle Anyano. Mm-hmm. A ah, grass. Romantical thing. A tree. Nung nag-ano, maaliwalas. Grabe po yun, no, kasi kung pagpasyara. <laughs> Wrong turn. May lalabas dyan, may lalabas. May Facebook ini nga pitalan ka, kaya tingat cemetery yun. Oo, yan din. Eh. <laughs> Google ma, ay. Oo, nag-google. <laughs> Eh. Kasi na din napantad yung madungan. Madungan. No, na, naligaw kami. ayan guys. <laughs> Guys. Hi guys. Pupunta na kami sa lupa. Madilat. madilat to, madilat to. sa lugar kung saan. <laughs> ano nga yun? yun? Oo. Sa lupa. ano yun? Mani o oh, madi. Kung mati ano kita lumbuyan na eh. Lagi ano naglulunggo yan. Yun. Dapat mga mga lumbo yun. We're here. Itako lang Itako iganya ka sa daman. Itako tataligay. Kikita nyo yung lupang yan. Sa akin yan. sa kanila yan. <laughs> What the fuck? Ay, nagta dito? Sa ito. Ano? Ay, mismo nga ditan. Ah. Baba ka, heart. Baba. Dito, guys. Hearty! Hearty! Where's Papa's house? Oh, doon. Where? big, big, sir. Sergio. Sergio, wala ka namang tauhan oh. Ang bumatik sa libin, ano ba na? Just almond. Ano ah, gaya ka? Gasolinaan? Ay. Kabagya mid to eh. Ibta na yan dahil. Uy. <laughs> ano ba kasi yan? Listahan ng utak. Patayag, taya ka. Ato ti pa utang nang. taya ka. Napunlan ganun. Ay, barkitek. Barkitek. So, ayan guys, nagsisidatingan na sila. Ang dami nila ha. Shhh! Quiet. Hello Nanay Nanay Doon Kawawa yung kambing Ay, doon No, no, no, don't look Oh, tatlo. Tatlo. Bye. La, call nanay, call nanay. Call nanay. No, no, no, don't click that. Papay heart. Why? Ah? Why? Where's the phone? <laughs> Opa. Oh Open. Oh, yeah. 不，办？